É um para mim. É um prazer para mim. E um honor poder compartilhar a palavra de Deus. E uma honra manhã. poder compartilhar a palavra de Deus esta manhã. Uh, ah, se podemos abrir nossa Bíblia. Se nós possamos abrir nossa Bíblia, podemos abrir nossa Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versos 22. Versículo 22. 23. 23. E 24. E 24. Se você puder estar de pé. Se você puder estar de pé. Eu, eu agradeceria muito. muito. Estamos muito contentos de Nós estar com vocês. Estamos muito felizes de estar com vocês. É nossa primeira vez nesta bela cidade. É nossa primeira vez nessa bela cidade. E agradecemos a vida do pastor Luciano. E agradecemos a vida do pastor Luciano. Por sua invitação. Pelo seu convite. Gracias, pastor Luciano. Obrigado, pastor Luciano. Uh, ah, vou ler primeiro eu. Eu vou ler primeiro eu. Praticamente Rafael. E depois, praticamente Rafael. E depois les vou pedir que vocês lo puedan ler. E depois vou pedir que vocês possam ler. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versos 22. Versículo 22. 23. 23 e 24. E 24. Adelante. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora vocês todos juntos. Agora vocês todos juntos. Com a intenção. Com a intenção. De que em sua memória se pode que a sua memória possa guardar. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo traga no coração. Listos? Prontos? Uma. Um. Dois. Dois. Três. Três. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da vida, da vida. Cierre seus olhos. Feche seus olhos. Padre, esta palavra. Pai, essa é a tua palavra. E nós somos teus filhos. Perdona Perdoa o nosso coração. Se algo equivocado hicimos. Se algo errado nós fizemos. Pero queremos Mas queremos tocar o Senhor ver o Senhor. E sentir presença. E sentir a sua presença. E sobre todas as coisas. E sobre tudo que nós podemos. Escutar voz. Escutar a sua voz. De maneira clara. De maneira clara. E precisa. E precisa. Ensina-nos hoje. Nos ensina hoje. Aquilo que queres mostrar. Aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nós seremos fiéis. Nós seremos fiéis. Em fazer. Em fazer. O que tu nos O que o Senhor nos mostra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode você tomar. Você pode se sentar. Tenha você algum pedaço de papel ou pluma Tenha para que você pueda um anotar. pedaço de papel, uma caneta que você possa anotar. Ou se você tem a Ou se você tem o costume de poder anotar em sua Bíblia. De poder anotar na sua Bíblia. Ou em seu dispositivo eletrônico. Ou no seu dispositivo eletrônico. Hágalo. Faça, por favor. Começarei com algo muito simples. Começarei com algo muito simples. E se o que eu vou explicar? E se o que eu vou explicar? Tem sentido para você? Tem sentido para você? Você pode dizer amém. Você pode dizer amém. Se o que eu vou explicar por Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, le habla a sua vida, fala na sua vida, então você pode dizer glória a Deus. Se, nada, Se você não diz nada, eu vou pensar, eu vou pensar que, que eu não bem, estou conseguindo me explicar bem. E vou, explicar. e vou voltar a explicar. então a pregação vai durar três horas, vai durar 3 horas e 45 E 45 minutos. minutos. Pero si usted dice amén, Mas se você diz amém ou glória a Deus, glória a Deus eu entendo que já, entendo se, que já se, entenderam. Então a, a pregação vai durar 25 minutos. 25 minutos. Ok, e okay. que predica dure você quer pouco. que a pregação dure pouco. Começarei com algo sencillo. Começarei com algo simples. Você sabe que Você Deus, sabe que Deus, Deus é Deus. Deus é Deus. Muito mais alto. Muito mais alto. Sem limites. Sem limites. Eterno. Eterno. Perfeito. Perfeito. Justo. Justo. Deus. Deus. Que é difícil. Que é difícil. Poder conhecer. Poder conhecer. Tudo o que é Deus. Tudo que Deus é. Assim que Deus mesmo. Assim que Deus mesmo. Tem este conflito. Tem esse conflito. Como posso fazer? Como eu posso fazer? Para que meus filhos. Para que meus filhos. Me Me conheçam. Se é muito difícil. Se é muito difícil. É muito alto. É muito alto. É muito complicado. É muito complicado. Que, eles, que eles possam compreender quem eu sou, quem eu sou e como atuo. E como eu atuo. Assim, que a decisão, assim de, Deus que a decisão de Deus é manifestar-se. É manifestar ele dar-se a, ele dar -se a ser conhecido. Ele, a dar -se a ele começa a, a dar-se conhecido através das coisas criadas. Através das coisas criadas para que, para que o homem possa ter uma ideia de quem é Deus, de quem é Deus e como é ele. E como ele é assim é que cuando Dios comienza a quando Deus começa a se manifestar, tem que manifestar-se em coisas, tem que se manifestar em coisas ou eventos, ou eventos que, a gente pueda que as pessoas possam entender. Por exemplo, Por exemplo eh, le puede a la você pode dizer às pessoas, a su pueblo, ao seu povo, eh, eu sou, eu sou como esta roca, como essa rocha. Eu não sou a roca, eu não sou a rocha, sou mais grande que a roca, sou maior do que a rocha, pero soy como esta mas eu sou como essa rocha para que, para que o homem pudesse ter uma ideia de alguma característica de, alguma característica de Deus, de um pouco, de sua de um pouco da sua natureza e, possa conhecê-lo. Ou também pode dizer, Ou também pode dizer eu sou como o vento, não sou, não sou o vento, porque eu sou mais grande mas porque viento, eu sou maior do que o vento, para que mas para que você entenda, eu sou como o vento, eu sou como fogo, eu sou como fogo, eu sou fogo consumidor, mas sou maior do que fogo, porque eu, fiz o fogo, eu sou Deus eterno, eterno que, que possa fazer, posso fazer as coisas para que, para que você possa entender. Eu sou Deus, eu sou Deus que, que faço manifestação para poder, para poder me aproximar de você e que, e que você possa compreender um pouco de quem, um pouco de quem sou eu. Eu sou Deus, eu sou, Deus, eu sou, eterno, eu sou eterno, para que, para que você possa compreender na eternidade, na eternidade eu, vou me manifestar, eu vou me manifestar de uma maneira particular, uma maneira particular e vou criar e el tiempo. Y voy a crear el tiempo. El tiempo o tempo é uma medida cronológica. É uma medida cronológica. Pero Dios mas Deus vive na eternidade. Vive na eternidade. A eternidade, a eternidade é, muito maior que o tempo. Como Deus criou, Como Deus, criou o tempo, Deus pode mover Deus o tempo. pode mover o tempo. Deus governa, Deus sobre, governa o tempo, sobre o tempo. E Deus pode, fazer o que ele quiser sobre o tempo. Nós não podemos. Nós não podemos. Mas ele sim pode. Porque ele criou, porque ele criou o tempo. E, e o tempo está sujeito a Deus assim que Deus pode, nascer, pode fazer nascer em um período de tempo, um período de tempo, para luego ajustar tu tempo, para logo ajustar seu tempo, ponerte a tempo, colocar-te você a tempo, e luego sacarte del tempo, e logo tirar você do tempo, e meterte a la eternidade, e colocar você na eternidade. Este pequeno momento, este pequeno momento de seu tempo, do seu tempo, é só uma pequena, é só uma pequena parte, parte de tudo o que podemos de tudo que nós podemos entender de Deus, de Deus. Dele graças a Deus, dê graças a Deus, que Deus se manifesta, que Deus se manifesta, para que lo podamos conhecer, para que nós possamos conhecer vencê-lo. Havendo tendo dito isto, a história que nós lemos, diz que Deus fez toda a criação. Deus fez toda a criação. Sempre a criação. Sempre a criação. Habla del criador. Fala sobre o criador. Na criação. Na criação. Não é tudo o que o não é tudo que o criador pode fazer. Mas é uma ilustração. que do que o criador pode fazer. E entre toda a criação. E entre toda a criação. Ele, um lugar especial. ele fez um lugar especial. Se chama huerto. Se chama jardim. Em nosso contexto contexto, em nosso contexto, um, huerto, um jardim é um lugar especial, é um lugar especial onde plantamos, onde plantamos árvores especiais, árvores especiais em distâncias, em distâncias especiais, com propósitos, com propósitos específicos, específicos para nós estar para aí, que nós possamos estar aí. Se chama um huerto. Se chama jardim. Está comigo aqui? Você está comigo até aqui? Durante toda a Bíblia. Durante toda a Bíblia. Há este linguagem figurado. Tem esta linguagem figurativa. De como um homem. De como um homem. Pode ser comparado pode com ser um árvore. comparado com uma árvore. Eh, os salmos. Os salmos, por salmo exemplo. Primeiro, salmo primeiro. Habla de que el fala que o homem. É como um árvore. É como ave. Plantado. Plantada. Junto a correntes de águas. a correntes de águas. É um linguagem figurada. É uma linguagem figura, uma figura assim de que, Quando Deus começou. Assim que quando Deus começou. A escolher. A escolher. Árvores especiais. Árvores especiais. Com propósito especial. Com especial, propósito especial para ser plantados, para ser plantados e formar um huerto, e formar um jardim, ele estava dizendo, ele estava dizendo um dia, um dia eu, vou escolher, eu vou escolher homens, especiais, especiais e os vou atrair e vou trazê-los a um lugar especial, a um lugar especial e os vou poner aí, vou colocá-los aí com um propósito, com um propósito. Esse, esse será meu huerto, será meu jardim. diga Diga a pessoa que está ao seu lado te estão falando de você. Este huerto, esse jardim del que, habla que fala em Gênesis, era uma imagem, era uma imagem, era um exemplo, era um exemplo de lo que ele tinha em seu coração. tinha seu coração. Um dia, um dia, eu vou trazer, eu vou trazer árvores, árvores de diferentes lugares, de diferentes lugares, de diferentes nações, diferentes nações com diferentes propósitos, com diferentes propósitos, com diferentes frutos, com diferentes frutos, com diferentes dons, com diferentes dons, para formar, para formar um lugar especial, um lugar especial, chamado igreja, chamado igreja, onde a minha presença estará siempre. Estará siempre. Es lugar. Es el lugar. Donde yo me encontraré onde con me el com con el hombre. lugar. Ese é o lugar. Donde yo hablaré con onde él. eu falarei com ele. Quando se reúnan en la tarde. se reúnem na tarde. Ou quando se reúnan por la mañana. se de manhã. Será mi placer. Será o meu prazer. Será minha alegria. Será Mandar minha presença. Mandar A lugar a especial. este lugar especial. Donde puedo hablar contigo. Onde eu posso orar, falar donde contigo. Puedes escuchar onde você voz. pode escutar minha voz. Onde, puedes entender onde você pode entender. Porque te escolhi a ti. Porque eu escolhi você. Porque te traje a ti. eu te trouxe aqui. Porque é de diferentes porque é lugares. De diferentes lugares porque é de diferentes porque nações. De diferentes nações posso eu colocar hombres, homens, árvores, árvores especiais, especiais um huerto, num jardim para que tenha para que tenhas minha presença. Minha presença. Dígalo fuerte. Diga forte. Creo que están hablando de nosotros. Eu acho que estão falando sobre nós. Depois de haver formado este huerto, depois de criar esse jardim, ele, colocou Adão e Eva no centro do jardim. Ele les dijo, e disse a eles: Todo lo que yo he creado Tudo que eu tenho criado es bueno. é bom. A Bíblia diz, a Bíblia diz que, Deus dijo, que Deus disse: Depois de ver, depois de ver o que ele havia criado, que ele havia criado dijo, disse: es bueno. É bom. Quer dizer, Quer dizer que, él hizo lo bueno, que ele fez bom e logo, puso al hombre e colocou o homem e a mulher en medio de lo bueno, no meio do que é bom. Para que, el hombre para que o homem conociera, conhecesse lo que es bueno, o que é bom e, pudiera entender e pudesse entender que Deus é bueno. Que Deus é bom misericordia, e sua misericórdia dura para sempre. Em outras palavras, em outras palavras estava dizendo, estava dizendo o homem foi criado, foi criado para funcionar, para funcionar bueno. no bom. É bueno, no meio do que é bom, onde a minha presença se moverá. Se moverá. É, com hombre, é com o homem, rodeado de lo bueno. o que eu faço de bom. Diga à pessoa que, pessoa que tem ao seu lado, tu fuiste hecho você foi feito para funcionar, para funcionar em lo que bueno. no que é bom. Dígaselo de outra maneira. Diga de outra maneira. Se é seu esposo ou é sua esposa. Se é seu marido ou sua esposa. Dígale, eu não Diga, funciono. Eu não funciono. De maneira correta. De maneira correta. Se me tratas mal. Se você me trata mal. Muito bem, avancemos. Muito bem, vamos avançar. A Bíblia diz, a Bíblia diz que, Adão e Eva que Adão e Eva não seguiram todas as instruções, não, seguiram todas as instruções, não obedeceram, à a, voz de Deus. E, leímos, e, a passagem que nós lemos nos, disse que ele nos disse que ele teve que, que tirá-los daí. Tem um princípio muito importante aí. Quando ele, sacou, Quando ele tirou eles, a expressão bíblica, a expressão bíblica é que eles não alarguem sua mão, que eles não estendam sua mão e comam del fruto, tomem del fruto e, tomem da árvore da vida do fruto e vivam para sempre. E vivam para sempre. O que Deus estava dizendo. O que Deus estava dizendo. É, eles eles têm acesso à árvore da vida. à árvore da vida. Pero ahora, Mas agora, por obras, pelas suas obras, já não vão mais ter acesso. que Quer dizer que Deus retirou, retirou algo, algo uma, bendição, uma benção que, que eles tinham, do qual eles tinham acesso. Pero ahora dice Mas agora diz Deus, não, mais não terão mais acesso. Não, mais não vão ter mais acesso. Porque, não porque vocês não souberam guardar, guardar obedecer, obedecer ou administrar ou administrar aquilo a lo que tienen ao que vocês têm acesso. siga-me de cerca. Me acompanhe de perto. Quando Deus quer dar, Quando Deus algo, quer ao hombre, dar algo ao homem, nós chamamos de bênção de Deus. Mas a bênção de Deus é dada, é dada na medida, na medida da capacidade, da capacidade para administrar, para administrar ou governar, ou governar o que Deus o que, que Deus tem que dar. Porque se te dou algo, porque se te dou algo, mais além das suas capacidades, o mais seguro, o mais provável, é que não lo administre. É que você não administra, E se não lo administra, e se você não administra bem, então você usa mal. Se lo usas mal, se você usa mal, ustedes abusam. Você abusa de isso que vocês têm. isso que vocês têm. E ele abuso, e o abuso não dá no ambiente. Não dá, não tem no ambiente. da bondade de Deus. Não está no ambiente da bondade de Deus. Assim, é que, as pessoas, assim que as pessoas, às vezes oram a às Deus. Vezes oram a Deus e pedem uma bendição. E pedem uma uma bênção. E Deus disse. E Deus diz. Como me gostaria. Como me gostaria. Que eu gostaria. você pudesse ter acesso. Ao que eu preparei para ti. preparei para ti. Mas você não tem ainda. A medida. A medida. Ou a administração. Ou a, administração, ou a madurez. Ou a maturidade. Para administrar. Para administrar tudo que eu, que eu posso dar. Assim, que assim que meu filho. Não posso dar. Não posso dar. Tudo o que quisiera dar. Tudo que você que eu quisera dar você. Em lugar de ajudar. Porque em lugar de te ajudar. Eu vou começar a te complicar. A existência. A existência. Vou bem até aqui? Já se puseram muito sérios. Vocês já estão muito sérios. Deixe-me fazer uma aplicação. Deixa eu fazer uma aplicação. Uma pessoa pode orar. Uma pessoa pode orar. E pode dizer. E pode dizer. Oh Deus do céu. Oh Deus do céu. Se tu me dieras. Se você me desse. 35 milhões. 35 milhões de reais. De reais. Uh, ah, eu haria ah, tua eu faria tua obra. Mas seu padre sabe. Mas seu pai sabe. Que se Deus lhe dá. Que se Deus desse. 35, 35 milhões de reais. Milhões de reais ele, ele. Se vai ir à praia. Vai para praia. E já não vai fazer lá. E já não vai mais fazer a obra. Você conhece gente, gente a la que, ha chegado, que tem chegado recurso, recurso mais allá de sua capacidade, além das suas capacidades administrativas. Rapidamente, rapidamente se, recurso, se acaba o recurso e terminam em dívida. Termina em dívida. Por, que le digo esto? Por que digo isso a vocês? Porque através de todas, Porque através de as palavras, todas que, as palavras que nós temos ouvido e através do mover do Espírito, através Santo, do, mover do Espírito Santo e por escutar a oração de vocês, eu sei que vocês estão pedindo, eu sei que vocês estão pedindo que a igreja que a igreja no Brasil juegue um papel jogue um papel importante no reino de Deus de maneira global. De maneira global. global. o que vocês estão pedindo é que Deus dê muito. É que Deus dê muito. E para que Deus dê muito, para que Deus dê muito você vai ter que ter a capacidade de administrar e de governar, de governar isso, sem que se afete, sem que afete seu pensamento, seu pensamento e seu coração. E seu coração. Uhum. Ok. Ok. Se lo voy explicar de Eu vou explicar maneira. de outra maneira. Se todavía está despierto, Se ainda você está acordado, hágame favor me faça um y favor píquele la costilla al de al lado. e, coloque o dedo na costela de quem está do lado. A Bíblia diz que cuando lo sacou, que quando tirou, quando os movió, os quitou do quando os tirou, quando os moveu, os tirou do, do, do jardim. Que llamar, tuve que chamar querubines, querubins para que cuidaran, para que cuidassem, o que nos tocava a nós. o que era para nós cuidar, cuidarmos. Lo que de entender. O primeiro que devo de entender. É que Deus não chamaria. É que Deus não chamaria a outro ser. A outro ser que pudiera não cuidar. Que pudesse não cuidar. Lo que cuidando. O que ele estava cuidando. Assim es que chamou querubins. Assim que chamou querubins. Porque as características, Porque as características de los querubins, dos querubins los habilitavam. O habili habilitava eles para poder cuidar. Para poder cuidar. Lo que Deus queria que, que cuidar. Deus queria cuidar. Que nós que nós cuidar. Já não podíamos cuidar. Por exemplo. Por exemplo. Uma das características, uma das características dos querubins é que diz a Bíblia, que diz a Bíblia Em livro de Judas, em livro de Judas, em seu único capítulo, no seu capítulo único, Em verso 6, no versículo 6, que aqueles anjos. aqueles anjos que não guardaram, que não guardaram sua dignidade, sua dignidade, ou sua posição, ou sua posição, sino que se moveram, se moveram de seu lugar, do seu lugar, foram postos presos, foram colocados presos em prisões de obscuridão. Em prisões de escuridão. Quer dizer, Quer dizer que quando o diabo se revelou, diabo se revelou nos céus, arrastou, arrastou, uma terceira parte de que, um terço da parte dos anjos. Eh, não me importa. Não me importa. O que passou com os anjos que caíram? Que, que os anjos caíram. O que aconteceu que com eles? O que me importa é saber, é saber de los ángeles dos anjos que não se moveram, que não se moveram do seu lugar. Judas disse, Judas disse que, que houve alguns anjos que se moveram, que se moveram da sua posição. Pero hubo Mas houve duas terceiras partes, duas terços de, de parte de anjos que permaneceram, que permaneceram lugar, no lugar, na posição, na posição que Deus lhes havia que dado. Deus havia dado. Quando tuvo que quando teve que escolher, alguém que hiciera la alguém que fizesse a tarefa que, lhe dado a los que hombres, tinha dado aos homens, escolheu, escolheu querubins, querubins, porque os querubins, porque os querubins são, são anjos que seguem instruções, que seguem instruções. Diga lá a pessoa que Diga está a pessoa lado, que você tem ao lado, estão começando a predicar, estão começando a pregar para você. Querubins, querubins são ángeles são anjos, são seres, seres que quando recebem uma instrução, eles vão guardar guardar a instrução. E Deus les dijo, disse a eles, parem-se aqui, fiquem aqui e cuidem, do jardim. E, ellos eles não se vão mover, se mover de lugar. do seu lugar. Uhum. Nosotros, nós, as pessoas, as pessoas pensamos de maneira, pensamos de maneira louca. louca e brincamos. E nós brin e pulamos. Daqui. Daqui. Aqui. E acá. E daqui. Acá. Aqui. Um dia sou. Um dia sou. Outro dia não sou. Outro dia não sou. Um dia sou Um dia estou aqui. Outro dia estou outro acá. Dia estou aqui. Um dia estou lleno um dia estou cheio Santo, do Espírito Santo. E outro dia. Outro dia. Me tienen que levantar tem desde que le Me tem que levantar do chão. Os querubins. São seres. São seres. Que se parar. Que vão se parar. lugar que no lugar que Deus disse. E vão cuidar. E vão cuidar. que Deus mais ama. O que Deus mais ama para darnos uma lição, para nos dar uma lição, para ensinar-nos algo, para nos ensinar algo. Eles vão dizer, eles vão dizer, nós não nos vamos, nós não vamos nos mover do nosso lugar. Deus me trajo aqui, Deus me trouxe aqui, Deus me puso aqui, Deus me colocou aqui, aqui me puso a aqui trabalhar, me colocou para trabalhar. Este é esse é o meu ministério, e isso é o que eu vou fazer, porque esta é a vontade, porque essa é a vontade do meu Deus. La segunda cosa a segunda coisa que, nosotros podemos aprender que nós podemos aprender es que é que a Bíblia diz que, chamou querubines, que chamou querubins plural, plural para que pueda ser plural. Para que possa ser plural. Por lo menos. Pelo menos. Se necessitam dois. Precisam de ser dois. Para que pueda ser plural. Para que possa ser plural. Por lo menos. Pelo menos. Se necessitam dois. Precisa ser dois. Senhor, ajuda-me. Senhor, me ajude. Dizer Quer dizer que você necessitava trabalhar em equipe. Que se pre você precisa trabalhar em equipe. Senhor Deus. Senhor Deus. Por que pusiste a dois Porque você colocou dois de acordo? Adão e Eva. Adão e Eva. Por que pones agora? Porque você coloca agora dois querubins. Dois querubins para cuidar o Para cuidar o jardim. Para que eles entendam. Para que eles entendam que é melhor. Que é melhor. Quando as coisas se quando as coisas fazem em equipe. Em equipe. Que é melhor. É melhor. Quando se suma. Quando soma. O dom e a vontade. De todas as pessoas. De todas as pessoas dia que Deus fez a criação, simplesmente a Bíblia, simplesmente a Bíblia diz, e, Deus dijo, e disse Deus. mas quando hombre, teve que fazer o homem, utiliza um utilizou plural, uma linguagem plural. Hagamos façamos al hombre, ao homem a, imagem, a nossa imagem, conforme a, conforme a nossa semelhança. Porque, o que, que nós vamos criar é especial, é muito especial. E é o resultado de trabalhar todos, de trabalhar todos em equipe. Assim que assim que nos ensina, nos ensina que muitas vezes, que muitas vezes é nossa relação com Deus, é, é a soma de dois, que pode, hacer, que pode fazer que as coisas, que as coisas aconteçam. Vamos, Vamos, diga comigo e, dígalo e diga forte. Vou aguardar meu lugar. Vou aguardar meu lugar. E me vou quedar E vou ficar na minha posição. Número dois. Número Vou saber trabalhar. Vou saber trabalhar em equipo. Em equipe. Vou reconhecer. Eu vou reconhecer. Os dons de os Dons de outras pessoas. Eu vou reconhecer reconhecer el llamado de otra o chamado das outras pessoas. E vou a pensar. E vou pensar. Que eu necessito a ele. Que eu necessito dele. Para poder cuidar. Para poder cuidar. Lo que Deus mais que ama. Deus mais ama. Seu huerto. Seu jardim. Sua igreja. Sua igreja. Aqueles querubins, aqueles querubins cuidavam, cuidavam O huerto. o jardim. A Bíblia diz, a Bíblia diz que, por menos cuidavam, que pelo menos cuidavam três coisas. Três coisas. Eh, Deixe-me explicar. deixe eu explicar. La primera de ellas a primeira delas es que ellos cuidaban é que eles guardavam el acceso, o acesso. La intención a intenção de versículo desse versículo es que no é que o homem entrar. não pudesse entrar. Eles cuidavam, Eles cuidavam o acesso. Dois querubins, Dois querubins e, uma espada, e uma espada, impediam, impediam o acesso. Na vida natural, Na vida natural o que move, o que, move, o que te dá acesso, te dá acesso ou, ou impede o acesso, se chama porta. Se chama porta de, maneira natural. de maneira natural. Se tu se você quiser que alguém, que alguém não tenha acesso, não tenha acesso, tu simplesmente, você simplesmente fecha a porta. Aqueles dois querubins Aqueles dois querubins. Eles eram a porta. Eles eram a porta. E eles cuidavam. E eles cuidavam. El acceso. O acesso. Diga comigo Diga forte. comigo forte. Accesso. Acesso. La puerta a porta é o que determina que, coisa, que entra, coisa entra e que coisa, e que coisa sai. Se, Se, você quiser que nada entre, que nada entre e nada salga, e nada saia, você fecha a porta. em seu huerto, no seu jardim, ele colocou dois querubins para que para que cuidassem o acesso ou a porta. Ou a porta. la na igreja, ele deixou, ele deixou líderes, líderes, homens, homens, em sua posição, na sua posição, que são, que são como portas, como portas. Ou você não me crê? Ah, você não acredita em mim? De, Deixe-me ler-lhe um verso. Deixa eu ler um versículo. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Livro de Lamentações. Livro de Lamentações. Lamentações capítulo 5. Lamentações capítulo 5. Verso 14. Versículo 14. E se você não encontrou, grite já lo encontrei. E se você encontrou, diga já encontrei. Não todos. Não todos. Se já lo encontrou, grite forte, encontrou, já lo encontrei. Forte, já encontrei diz assim, Lamentações, capítulo 5, capítulo 5, verso 14. Versículo 14. Los ancianos, os anciãos, não se veem, já não se assentam, mas na porta sabe Você sabe a figura hombres, desses homens sábios, sábios ancianos, anciões, sentados à porta, sentados da, cidade, porta da cidade para julgar, para julgar todas as coisas, todas da, as cidade, coisas da cidade, para controlar, para controlar el acceso, o acesso à cidade, à cidade que entra, o que entra e, que sai. e o que sai. Agora, Lamentações, diz, já não há já não tem gente, gente em sua posição, na sua posição Lamentaciones dice Lamentações diz que ya no hay ancianos, ya no não tem más, más, en las puertas de la ciudad. Portas Entonces, então, los jóvenes, jovens dejaron sus canciones. Deixaram suas canções. cesó el gozo cesó o júbilo de nuestro corazón, nuestro nosso coração. nuestra dança e, no, e converteu-se em Se cambió en luto. A nuestra danza y cayó. la corona de nuestra Por isso caiu o nosso coração. Ai de nós. A coroa da nossa cabeça, ai de nós. Porque pecamos. Porque pecamos. Como foi que sucedeu todo isso? Como aconteceu tudo isso? Porque as pessoas Porque as pessoas que, que, estar que tinham que estar puerta, na porta, cuidando, cuidando o acesso, se quitaram, saíram de seu lugar. do seu lugar. É como quando o marido, é como, como o marido se vai de casa, sai de casa e se move, e se move de, sua posição. Todos os demais níveis, todos os demais níveis, na formação, na formação a dinâmica da, família, da família se vai ver afetado Vai ser afetada. Porque um homem, Porque um homem se, moveu se moveu de sua posição. Da sua posição. É, o que sucede em uma sociedade, sociedade quando, a igreja, quando a igreja se move, se move de sua posição. Da sua posição. forte. Diga forte. E diga com e, convicção. Diga com convicção. A nós não nos vai passar. Não vai acontecer conosco. Se Deus me puso em um lugar, se Deus me colocou no lugar, eu vou guardar com, vou fidelidade, com fidelidade esse lugar, este lugar, e vou cuidar, vou cuidar aquelas, coisas aquelas coisas, que devem de ter, que acesso, ter acesso, e aquelas coisas, e aquelas coisas que, devem de sair. que devem sair. Estou aqui, eu estou aqui para regular, para regular a vida, a vida que Deus mais que ama, Deus mais ama, a vida da sua igreja. Dígale a pessoa que tem ao lado. Diga a pessoa que você tem ao lado. Te estão falando. Estão falando com você. Lo segundo O segundo, que os anjos cuidavam. que os anjos cuidavam, era o caminho. era o caminho. Camino o caminho que, que os levava à árvore da vida. O caminho. Quando, Quando nós olhamos o caminho na Bíblia, está, está falando figurativamente, figurativamente simbolicamente, simbolicamente como de como e por qué e por quê se fazem as coisas se as coisas são feitas. El cómo O como y el por e o porquê de como se hacen las de cosas. como as coisas são feitas. é o caminho É o caminho, é a maneira é a maneira como eu avanço como eu avanço. meu caminho Meu caminho é como yo é decido como eu decido fazer as coisas fazer as coisas com as razões com a razão que tenho que tenho para fazer as coisas para fazer as coisas. não todos os caminhos Não todos os caminhos são corretos são corretos. só há um caminho Só há um correcto. caminho correto de o caminho de Deus que, que, ser que tem que ser ensinado. Uma coisa é, Uma coisa é que Deus te mostre, que Deus mostre seus seus milagres. E outra coisa, e outra coisa que Deus te ensine, que Deus te ensine seus caminhos. Seus caminhos. Hum. La gente quiere los milagros, As pessoas querem os milagres, pero no quieren mas não querem conocer conhecer sus caminos, seus caminhos. El cómo o como e, el e o porquê hacer las cosas. faz as coisas. Salmo 103, Salmo 103 verso 7. versículo 7. Sus caminos, seus caminhos notificou a Moisés. Ele mostrou a Moisés. E, a los hijos de Israel, e aos filhos de Israel obras. Só suas obras. Eu espero que você, eu espero que você, em seu coração, no seu coração, esteja decidindo, esteja você decidindo, Padre, Pai, eu quero conhecer-te, eu quero conhecer você, e quero conhecer teus e caminhos, quero conhecer teus caminhos não somente, tus não obras, somente suas obras, ou a manifestação, ou a manifestação de tu poder, do teu poder, também, mas também como, lo haces, como o Senhor faz e por que lo haces. E por que faz. Quando nós, Quando nós falamos de como, lo hacemos, de como fazemos e por que lo hacemos, que fazemos estamos, estamos, falando de, nossa cultura. De nossa cultura. cultura a cultura é a maneira, é a maneira em que, hacemos las de que nós fazemos as coisas. Estou bem até aqui? Estou bem até aqui? Sigue contento Você continua feliz? Por exemplo, Por exemplo um dia, um dia Jacob, Jacó eh, encontrou, encontrou, eh, uma muchacha muito guapa. Uma mulher muito bonita. Uh, se chamava Raquel. Se chamava Raquel. Você conhece a história. Você conhece a história. Foi com o futuro sogro. Foi com o futuro sogro. Ele dijo, e disse: ah, eu quero a tua filha. Eu quero sua filha. Ele, disse. ele disse: Trabalha sete anos. Trabalhe sete anos. E ele disse. Pero por que disse, tenho que trabalhar por ela? tem que trabalhar por ela? Se eu posso enamorá-la por posso, WhatsApp. Se eu posso por WhatsApp fazer ela se apaixonar se por mim. Se eu posso mandar foto por Facebook. Se eu posso mandar foto por Facebook. Facebook. Porque tenho que trabalhar porque por tem que trabalhar por ela. E seu sogro lhe e dice. seu sogro pode dizer. Porque essa. Que é essa. É nossa cultura. É nossa cultura. Luego de trabajar siete años. Logo depois de trabalhar sete anos. Usted sabe la historia. Você sabe a história. El día de la boda. O dia do casamento. E logo del día del do dia do casamento. La noche de la boda. A noite, a noite do, do casamento. E já sabe o que passa. Você sabe o que aconteceu. Na noite de la boda. Na noite da, da boda. A todo lo que tiene que passar. Tudo que tem que acontecer. A la mañana siguiente. No dia seguinte. Jacob. Jacó. Levanta el velo. Levanta o véu. De sua esposa. De sua esposa. E diz. E diz Ela não é. Já não é. Assim es que vai enojado con seu suegro. Assim que vai bravo com seu E le sogro. dice, e diz a ele, Porque por que, qué me haces esto? você faz isso comigo? E ele disse. E ele disse, nosotros nós fazemos as coisas assim. assim. Primeiro, Primeiro la maior, a maior, luego, mais velha, depois la menor. a menor, a mais nova. Me está usted entendiendo? Você está me entendendo? É sua cultura. É sua cultura. La cultura es la a cultura é a expressão de nossos caminhos, de nossos caminhos e de nossas razões. E de nossas razões. Pero tu cultura, mas a sua cultura não empata, não empata com a cultura do reino. Porque teria que conhecer porque teria caminhos. que conhecer seus caminhos. E porque teria que entender porque teria que entender o como e o porquê. Deus lo hace. Deus faz isso. Porque eu necessito. Porque eu preciso. Cambiar a maneira mudar a maneira como eu faço as a coisas. Maneira como ele para a maneira como ele faz as coisas. Porque eu estou vivendo. Porque eu estou vivendo. Como cidadão de um como reino. Cidadão de um reino. E como cidadão, e como de, um cidadão reino, de um reino. Eu tenho que fazer as tenho que fazer as coisas. Como, rei, como disse o rei. Que se hacen las cosas. Que faça as coisas. Em seu reino. No seu reino. Dígalo forte. Diga forte. Creo que me estão falando a mim. Eu acho que estão falando para mim. Los querubines os querubins guardavam a porta, guardavam a porta, guardavam o caminho, guardavam o caminho e guardavam e guardavam este acesso e caminho, esse acesso e o caminho, ao da vida, árvore da vida. Eles cuidavam, eles cuidavam, o da vida, a árvore da vida. Los líderes en una os iglesia, líderes numa igreja, devem de ter a capacidade, ter a capacidade de poder ser a porta reguladora, ser a porta que regula, de las cosas que Deus mais ama, que Deus mais ama. Los líderes en la iglesia, na igreja, devem de ter a capacidade, de ter a capacidade de poder compreender, de poder compreender qual é a forma, qual é a forma forma e, la razón e a razão por la que Deus hace las pelo que Deus faz as coisas. Eu sei o que você Eu sei o que você quer. Lo que usted quiere o que você quer es que quando seu hijo é crezca, quando seu filho cresça e chega à adolescência, chega à adolescência e tenha que tomar decisões, que tomar decisões ele tome decisões, ele tome decisões em base aos caminhos de Deus, nos caminhos de Deus e às razões razones, e razões do reino de Deus, do reino de Deus. E não, e não por lo que um amigo le platicó, um amigo falou para ele, ou algum companheiro ou algum le companheiro disse a ele, se tu quieres se isso, você quiser isso, você deve ser guardião guardião em sua casa, a sua casa, na igreja, na igreja e, em sua cidade, e na sua cidade de lo que tiene acceso, do que tem acesso e, de aquello, e daquilo cultura, cultura do reino, do reino que, que, que, as pessoas poder têm, viver. deve poder viver. Eles cuidavam. Eles cuidavam. El árbol de la vida. Árvore da vida. Para cuidar el árbol de Para la vida. poder cuidar da árvore da vida. Se si puedo hablar de maneira natural. Se eu posso falar de maneira natural. La maneira de cuidar um árbol. A maneira de cuidar uma árvore. É cuidar el ambiente. É cuidar o ambiente. Se si el ambiente cambia. Se o ambiente muda. Se si el clima cambia. Se o clima muda. Se a atmosfera se retira. Se a atmosfera se retira. Esse árbol se morre. Essa árvore morre sabe. Você sabe. Deus criou. Deus criou uma atmosfera. Uma atmosfera para que pudesse haver para que pudesse ter vida em la Na Terra. Se essa atmosfera se essa atmosfera globo terrestre no globo desaparecesse, a vida a vida desapareceria. Desapareceria. Vá comigo. Você vem comigo? Dentro dessa atmosfera. Dentro dessa atmosfera. Há pequenos climas. Tem pequenos climas. Não é o mesmo. Não é o mesmo. O clima de uma cidade. O clima de uma cidade. O clima de outra cidade. O clima de outra cidade. atmosfera. A atmosfera. Determina o que vive. Determina o que vive. atmosfera a atmosfera determina a vida. Determina a vida. Clima Mas o clima determina, lo determina que se o que se produz. Se é um ambiente cálido, ambiente cálido teremos frutos tropicais. Te, te, tropical, teremos frutos tropical. Se tem um ambiente frio, ambiente como em Alaska, como no Alasca, não vou ter nenhum fruto. Siga-me. fruto. Sígame. Me acompanhe. Este huerto. Esse é o jardim. E a função do huerto. E a função do jardim que líderes é que os líderes cuidar possam cuidar la a atmosfera, la, el ambiente, o ambiente, el que frutos, naquilo que os frutos, em cada árvore, em cada árvore, a começam a produzir-se. A às vezes, não le tienes que decir a las não tem que dizer às pessoas. Produce. Produza. A veces, Às vezes, solo tienes que formar você só el tem clima que formar correcto. o clima correto. Cuidar da temperatura. Cuidar a temperatura. A quantidade de luz. A quantidade de luz. a umidade, A umidade. E solito. E sozinho. La naturaleza. A natureza. Começará a dar começará fruto. A dar fruto. Quando chegamos à igreja. Quando chegamos à igreja. quando chegamos à igreja. Quando chegamos à igreja. E começamos a orar. E começamos a orar. Estamos começando estamos a formar começando um clima. Estamos começando a formar um clima. Uma atmosfera. Uma atmosfera. Quando chegamos à igreja. Quando chegamos à igreja. E começamos a adorar. Começamos a adorar. Esse é o momento, é o momento, clima, ideal, clima ideal para que Deus pueda para começar, que Deus possa começar a ser produzido. A produzir. O que se tiene que produzir. O que tem que ser produzido. Vá comigo. Você vem comigo? Diga à pessoa. Diga que a pessoa que você tem ao lado. Que tipo de clima? Que tipo de clima? Tienes em tu casa? Tem na sua casa. Que, que tipo de atmosfera? Que tipo de atmosfera? Tienes em tu família? Tem na tua família. Agora entendes? Agora entendes? Porque tienes el produto? Porque você tem o produto. Ou o fruto? Ou fruto que tu tienes? Que você tem? Com tus hijos? Com teus filhos? Com tua esposa? Com tua esposa? Com tu esposo? Com teu esposo? Com tus primos? Com teus primos? Com tus tios? Com teus tios? Com tus hermanos? Com teus irmãos? E com tus padres? E com teus pais? Porque? Porque? Tienes um clima? Você tem um clima? Que produz? Que produz? Lo que estás vivendo? que você está vivendo. Quieres que el fruto cambie. Você quer que o fruto mude. você vai ter que fazer nascer de novo, essa, nascer persona, de novo essa pessoa. e logo, produzir uma atmosfera, produzir uma atmosfera que, que faça ele produzir, fruto. produzir frutos. É por isso, é por isso que, você vai à sua casa e abraça a sua esposa, e abraça a sua esposa 35, 35 mil, vezes, mil vezes por dia. Aham, sim, sim. Sim, sim, aham, aham. Você está dizendo. Você está dizendo. Se eu abraço a minha esposa. Se eu abraço minha esposa. Uma vez. Uma vez. Ao mês. Ao mês. É suficiente. É suficiente. Por isso, Por isso, forma esse clima. Forma esse clima. E ao final do mês, e ao final do mês, o único que você tem, o único que você tem, é reclamos, é reclamações parte sua esposa. Da parte da sua esposa. estou sendo ofensivo? Não, estou sendo ofensivo. Se que quedaram muito calados. É que ficaram muito calados. Me está entendendo? Você está me entendendo? Mas se você cuida do clima, cuida da atmosfera, solito, sozinho, o que se tem que produzir, o que tem que ser produzido, vai começar a produzir, vai começar a ser produzido. E um dia, isso um dia, você vai chegar de sua você esposa, vai chegar na sua esposa, e você vai cobrar um fruto, você vai, arrancar um e você fruto, vai tirar um fruto, e vai desfrutar, e vai desfrutar fruto, do fruto nascido, nascido do coração de sua esposa, coração de sua esposa. Gozo gozo, paz, paz paciência, paciência, benignidade, benignidade bondade, bondade, fé, fé mansidão e templança e domínio próprio. uh, píquele na costilla al de ah, Aperta na costela, diga, costela estão tá falando. Estão falando com você. Três coisas. Três coisas. Cuidam os querubins. Cuidam os querubins cuidam la, el acceso, la o puerta, acesso, a porta, el camino, o caminho, el como y el porqué, o como e o porquê, e el árbol de la vida, e a árvore da vida, lo cuidan, cuidam, cuidando la cuidando a atmosfera. Los querubines, os querubins estão na porta, estão na porta, dizendo, dizendo, não nada, não tem nada que vai entrar, que vai entrar, que afete, que afete la atmosfera, a atmosfera, e, el clima, e o clima, porque el árbol de porque la vida, a árvore da vida, se vai conservar, vai ser conservada, hasta que ustedes lo até que vocês precisem precisem. Vou bem até aqui? A Bíblia usa querubins em funções, em funções que nós deveríamos, que estar, nós realizando. deveríamos estar realizando. Que a pessoa que está que a pessoa que está ao seu lado deveria, estar, deveria realizando. estar realizando. Pero como não pudimos Mas guardar, como nós não pudemos guardar e não pudemos cuidar, não pudemos cuidar o que Deus havia posto que Deus havia manos, colocado em nossas mãos, tuvo que trazer outras pessoas, que trazer outras pessoas, tuvo que trazer outros seres, teve que trazer outros seres que com suas características, com suas características nos ensinaram, nos ensinassem como devemos nós como nós devemos nos comportar, como devemos de decidir, como devemos decidir e como devemos viver. E como devemos viver. Diga à pessoa que, Diga pessoa que você tem ao lado. Creio que tienes cara. Eu acredito que você tem cara de querubim. De querubim. Vou bem até aqui. Vou bem até aqui. Estamos bem? Estamos bem? Vou avançar. Eu vou avançar. É um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Necessito sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Se você me vai ajudar, diga Se amém. Se você vai me ajudar, diga amém. Dois querubins. Dois querubins cuidavam, cuidavam o jardim. E, perguntamos, e a Deus, a Deus. Por que trajiste Por que você trouxe querubins? E ele, dijo, e ele disse. Porque eles não se vão mover. eles não vão lugar. se mover do seu lugar. São muito leais. São muito leais. São fiéis. São fiéis. Guardam sua posição. Guardam sua posição. Como meus líderes. Como meus líderes. Na igreja. Na igreja. Deus me Deus me ajude. Al revisar la Biblia, revisar encontramos, encontramos por lo menos, pelo menos, dois momentos, dois momentos mais, onde os querubins, são, usados. são usados. Voy a tratar de Vou tratar de cobrir Se não no llegaré solo a Se não chegarei só a um. La seguinte ocasião. A seguinte ocasião Em que Deus le habla em de que Deus fala de querubins es quando le habla Moisés. é quando fala a Moisés y le dice, e diz, construye una caja construa de uma caixa de madeira, Uma caixa de madeira. de uma caixa de madeira de acácia, recúbrela de ouro. Cubra de ouro por dentro e por fora, E pon uma tapa, colo- e uma tampa, Uma tapa de ouro. coloque uma tampa de ouro, llamado chamado propiciatório, y harás e fala, farás dos querubines, dois querubins, Dois querubins. dois querubins, pondrás e colocarás eles na, tapa na, ta, na, na tampa arca. da arca. E farás que suas alas, fará que suas asas se estendam, se estendam uno delante do outro, uma diante do outro. E eles se mirarão, e eles se olharão, rosto a rosto. rosto, a rosto. Esse é o propiciatório. Esse é o propiciatório. São dois querubins, São dois querubins de ouro, feitos de ouro, na arca, arca do pacto. Outra vez. Outra vez. Por que Deus? Porque Deus dois coloca dois querubins. Porque é onde a minha presença vai descer. Um dia, um dia Deus, diz Deus, eu tinha algo similar. Tinha algo similar só, que só que não eram querubins. Se chamava Adão. Se chamava, Adão, se chamava, se Eva, chamava Eva. E eu descendia. E eu descia de no meio deles. Mas eles já não estão. Porque não puderam porque guardar. Não, puderam guardar, não souberam cuidar. Não souberam cuidar se moveram, se moveram do seu lugar. Agora tive que chamar, tive que chamar dois querubins, dois querubins que, que estendessem suas asas E as características, características destes querubins, querubins, nos siguen ensinando algo. continuam nos ensinando algo. Deus, Moisés, Deus disse a Moisés, querubins, você vai fazer querubins, obra de labrador, obra de labra martillo. Quem, quem trabalha com martelo, artesanal, mas você vai se assegurar que, la tapa, que a tampa, o propiciatório e os dois querubins, os dois querubins sejam feitos de uma, de uma só peça. Explico. Explico. Não, harás não farás um querubim, um querubim allá, por lá, um querubim, um querubim por, allá, por, aqui, e, tapa, e a tampa, e, logo colocarás eles, e pondrás e colocar parafuso, para, para, para que prendam. No, não, ele não, dijo, não, não, não, não, ele disse, não, não, você fuego, colocará no fogo, a los tres, aos três, a la, a la pieza, a peça, e, a los dos e aos dois querubins, querubines, uh -huh, eles serão forjados no fogo, como, como um só. Você não me entende. Você ainda não entendeu. O propiciatório é o lugar onde o sumo sacerdote entra e traz seu próprio sangue. É o sumo sacerdote do sumo sacerdote. É o verbo feito carne. Traz seu próprio sangue. E vai colocar no lugar do propiciatório para que o pecado de todo o povo pudesse ser perdoado. É o lugar do santidade é o lugar da santidade. É o lugar onde a minha presença desce. É o lugar da minha santidade. É o lugar para que dois, para que dois querubins possam estar aí. Eu não queria, eu não queria que, fossem querubins. Eu queria, eu queria que, fosse um homem e uma mulher. Mas eles não souberam guardar, o que eu tinha dado a eles. Agora tenho que usar querubins esos Mas esses querubins estão forjados, estão forjados de uma, só uma como uma só peça. Foi o fogo. Foi o fogo. Foi o fogo. Foi o fogo. Foi o foi o fogo lo que los fundió o que fundiu eles em uma só peça com o lugar da santidade de uma só peça. De uma só peça. Não pode haver diferença. Não pode ter diferença. Não há grieta. Não tem. Não há é pequena separação. Não há é pequena separação. Não, não há lacunas. Não, não, não há entre não, eles. Não há entre, entre eles. Os querubines, entre os querubins. E a tapa do propiciatório. E a tampa do propiciatório. Não pode ser diferença. Não pode ser diferente. É o mesmo ouro. É o mesmo ouro. É a mesma glória. É a mesma glória. Que corre de um. Que corre de um. Tapa, até a tampa. E, e volta para um. E de um. Regressa. Pela tampa e volta. E eu me imagino a Deus, eu me imagino Deus dizendo, dizendo a Moisés: Você fará uma tampa da caixa do pacto, da arca do pacto, do propiciatório, com dois anos. E quando, Deus está, e quando Deus está dizendo isso, em seu coração, está, anelando que, que fosse outros os que, estivessem na tampa. Ele está anelando, o dia em que, possa ver ao homem olhando cara a cara, ao homem para logo mirar, para que logo ver cara a cara, rosto a rosto, a glória de Deus, de Deus que, desciende, que desce, cara a rosto a rosto. Diga quem tem ao lado. Diga quem tem ao lado. De lo que te estás perdendo. o que você está perdendo. Los querubines os querubins foram hechos foram feitos de uma só peça. De uma só peça. Uma só peça. Uma só peça. Diga que tem ao lado. Diga quem tem ao lado. De uma só peça. De uma só peça. Uma só peça. Uma só peça. Uma só peça. Uma só peça. Uma só peça. Uma só peça. Se chama. Se chama. Integridade. Integridade. de uma só peça, De uma só peça. De uma só cara. De uma só cara, um de rosto. uma só intenção. De uma só intenção. De uma só maneira de, de uma pensar. só maneira de pensar. De uma só maneira de, de uma atuar. só maneira de agir. Se chama intenção. Se chama intenção. De integridade. De integridade. Há uma forma de hacerlo. Tem uma forma de fazer. Agarra a los ángeles. Pega os anjos. E, e mete-los ao fogo, E coloca no fogo. Frágu-los em el fuego uh, uh, forja-los forja-os no fogo. fogo. É o fogo. Este que purifica. Que purifica. Que limpa. Que, limpa, que te submerge. Que te submerge em algo, em algo que é muito mais grande que é muito maior que você. É este fogo. esse fogo. É este submergir. esse submergir, em mergulhar algo em algo que te integra. Que te integra. Que te integra. Que te integra uma sola peça. Uma só peça. Integração. Integração. Não há diferença. Não tem diferença. Em la santidade. Na santidade. Não pode dizer. Não pode dizer. La santidade está a santidade está aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui. La santidade. A santidade. el propiciatório. O propiciatório. E el anjo. E o anjo. São uma sola São peça. uma só peça. Não há diferença. Não tem diferença. Não há separação. Não tem separação. Isso é o que Deus está anelando. Deus está anelando. Por anos. Por anos. E anos. E anos. E anos. E siglos. E, e séculos. Para poder fazer. Para poder poder fazer sua obra na terra. A escritura, diz, a escritura diz que depois de haver forjado, depois de ter forjado esses dois querubins na tampa do propiciatório, disse a Moisés, disse a Moisés se assegure que, que, estejam bem feitos. Você vai trazer a um maestro, a um mestre, um maestro com, um mestre com cincel e martillo, com, com martelo e que lhe dê a forma, que possa dar forma, que lhe dê a forma, que dê forma, que lhe dê a forma, que dê forma, para que sejam exatos, para que sejam exatamente e precisos. E precisos. Líderes. Líderes. São gente. São gente. Que pode sentir. Que pode sentir. o cincel e o martelo, O martelo. De seu criador. Do seu criador. Não é como tu queres. Não é como você quer. É como eu quero. É como eu quero. Não é quando tu queres. Não é quando você quer. É quando eu quero. É quando eu quero. Não é onde tu queres. Não é onde você quer. É onde eu é quero. É onde eu quero. Eu te estou eu labrando. Eu estou te lavrando. Eu te, te estou formando. Eu estou te formando. Eu te estou processando. Eu estou processando você. Não só te meti não ao fogo. Não só coloquei você no fogo. Sino te vou detalhar. vou detalhar voy você. tu vida Eu vou fazer sua la vida a imagem clara de lo que tenía do que mente eu tenho na minha mente. te quando eu falei por você e te disse, vas a formar você parte vai formar parte deste mobiliário, deste mobiliário que simboliza, que simboliza a santidade. Dije, lo voy a formar eu disse, eu vou formar a todo detalhe, todo detalhezinho. Voy a cuidar, vou cuidar como habla, como você como fala, pensa, como você pensa, como actua, como você atua, seu testemunho, seu testemunho, sua mensagem, sua mensagem, sua palavra, sua palavra. forjar, eu vou forjar, su seu caráter, moral, sua, sua, orar, sua maneira de pensar. Sua maneira de pensar. Eu vou forjar. Porque ele tem um cuidado, um cuidado de lo que ele hace. Do que ele faz. Porque os anjos, porque os anjos têm um trabalho. Têm um trabalho. Eles têm que cuidar. Eles têm que cuidar. Do que Deus mais que ama. Deus mais ama. lugar de sua presença. da sua presença. Se você está aprendendo algo, você está aprendendo algo esta manhã, você pode dizer amém. Diga Diga quem tem ao lado. Eu não posso me mover do lugar. Você deve compreender, Você deve compreender que quando Deus dá uma, Deus dá uma instrução, nós temos que obedecer. Eu não posso mover-me do meu lugar. Eu vou ter que cuidar o acesso, o caminho, a árvore. E vou estar no propiciatório, guardando a arca. Posso continuar? ou vocês já querem que termine? Não que. Não que. Ok, le platico um pouco mais. Ok, vou falar um pouquinho mais. Esses dois querubins são a tampa. São a tampa. deste A tampa deste móvel. E neste E neste móvel. Há três coisas. Tem três coisas. lei de Moisés. A lei de Moisés. Eles cuidam. Eles cuidam. As instruções de Deus. Diga Dígale que tem. Diga quem tem ao lado. Estão falando de nós. Estão falando de nós. Eles cuidam. Eles cuidam. Estas tablas que tinha Essas lei, tábuas que tem a lei. Era a intenção. Era a intenção. instrução. Da instrução de Deus. De Deus. Como querubins. Como querubins. Os líderes. Os líderes cuidam. cuidam as instruções, as instruções de Deus no terra. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ok. Em okay. caja. Na caixa. Também havia uma vara. Também tinha uma vara. Você lo recuerda? Você se lembra? Se recuerda ou não se, se lembra? Se não se lembra? Uh, ok. Ah, diga ah, sim, amém. Diga forte. sim, amém, forte. Ou, eu me tardo outras duas horas. Ou eu vou ficar mais duas horas pregando. Okay. La vara de Arão. A vara de Arão. Aquela que reverdeceu. Aquela que floresceu. E, e estava aí também. E estava aí também na arca. Eles cuidam eles cuidam. Este sentido de autoridade. Esse sentido de autoridade. Eles reconhecem, eles reconhecem a quem Deus ha a quem Deus tem colocado e a quem Deus escolheu. Quem Deus escolheu se simboliza, eh, se simboliza vara. na vara. A Bíblia diz, a Bíblia diz que, nessa caixa, que nessa caixa havia um gomer, havia um gomer de, de farinha, maná, de, de maná, de maná. De maná. Um gomer, gomer de maná. de maná. palavra gomer suena raro. Sim, a palavra gomer soa estranho. explicar de Mas eu vou explicar de uma maneira sem simples. A Bíblia ensina que gomer que um gomer décima parte é uma décima parte de uma efa. de uma efa. Ok, ok, ok. Ok, ok. Olvide efa, Esquece de efa, olvide gomer. ouvida, se esquece de gomer. Solo recuerde. Só se lembre. Era a décima Era parte. a décima parte. Era a décima parte. Era a décima parte. Da provisão. Da provisão. De maná. Do maná. De Deus. De Deus. esta porção, essa porção era o 10%. Era 10%. Alguém, alguém Moisés, Moisés Arão, Arão ou alguém, ou alguém teve que ir ao maná, teve que ir até o maná. E, del 100% e do 100% que tiraram, teve que separar um gomer, teve que separar um gomer, a décima parte. A décima parte. E, disseram, e disseram: Isto, isso, isto é de Deus. Isso é de Deus. Isto, isso, isto vai, arca isso vai na arca do pacto. Este 10%. Este 10%. Este Gomer. Este Gomer. Refleja. Reflete. A provisão de Deus. A provisão de Deus. É um acto de honra. É um ato de honra. Mais allá de uma obediência. Muito mais além do que obediência. É um acto de honra. É um ato de honra. Ele nos sustentou. Ele nos sustentou. 40 anos. 40 anos. Ele, Ele nos deu alimento. Nos deu alimento. Todos os todos dias. Os dias. Sempre, sempre teve comida, mesa, comida na minha mesa. Para meus filhos. Para meus filhos. Ele, Ele sempre, sempre nos proveu. Agora eu lhe honro. Agora eu lhe honro. Tomando uma décima, tomando parte, décima parte, e dizendo, e dizendo sempre você sempre tem sido mais que suficiente, mais que suficiente para, minha vida. para minha vida. você sempre tem sido mais que, mais suficiente, que suficiente para, minha família. Para minha família. E eu te honro trazendo eu te honro hoje este trazendo 10 esse 10% e, e colocando no lugar, no lugar onde, onde a sua presença desce. Ah, que que aprender. Eu acho que teríamos que aprender muito mais. Muito mais. querubins. Desses dois querubins. próxima A próxima vez. acabar. Eu vou terminar. La próxima vez en la Biblia. Na próxima vez na Bíblia. Que Deus habla que de Deus querubines. fala de querubins. É nesta visão. É nessa visão que se tiene de la gloria que tem da glória de Deus. Querubines. Querubins. Esta glória. Essa glória. Esta rueda. Esta que está em la rueda essa, que viene. Essa roda que e toda está essa visão. Exatamente no, no, no altar que vai e, vem. Está bem, não, não me vai dar tempo. Ok, so, não vai dar tempo. Só digo um pequeno. Eu só detalhe. digo um pequeno detalhe. Se diz que sobre la rueda que caminhava com la que rueda que, que estava a roda que andava com a roda que estava na roda. Sobre deles havia querubines. Sobre ele havia querubins. E sobre os querubins. sobre os querubins. Havia um trono. Havia um trono. Dale a tua igreja. Dê a tua igreja líderes. Líderes. Dale a tua igreja. Dê a tua igreja líderes. Líderes. Que sepan ter. Que saibam ter um trono sobre um sua trono cabeça. sobre sua cabeça. Dale líderes. Dá líderes. Que sepan. Que saibam. Que há alguém mais grande. Que alguém maior. Que pode reinar. Que pode reinar. Que pode guiar. Que pode guiar. Que pode dirigir. Que pode dirigir. Que pode instruir. Que pode instruir. Já vou terminar. Eu já vou terminar. Porque a você não lhe gusta. Porque você não está coisas. gostando dessas coisas. Não, não lhe gusta. Não, vocês não gostaram. A você não lhe gusta. Não, vocês não gostaram. Não lhe gusta. Não a ti sim te gusta. A mim me gusta. Pá. Ah, que bueno. Que bueno. Que bueno. <laughs> Havia dois querubins haviam dois querubins que cuidavam que cuidavam o acesso o acesso a porta a porta o caminho o caminho e a vida. árvore da vida havia dois querubins haviam dois querubins na arca do pacto, cobrindo cobrindo o que Deus mais, que Deus mais ama um dia um dia nasceu alguém nasceu alguém é, alguém muito especial é alguém muito especial nasceu em Belém nasceu em Belém é o verbo. É o verbo. Hecho carne. Encarnado. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É é el Cristo. É o Cristo. El ungido. O ungido. Es el, es el maestro. É o mestre. É el rabí. É o rabi. é é el verbo É o verbo carne. encarnado. É Emmanuel. É Emmanuel. E quando ele chegou, e quando ele chegou, e caminhou entre, e caminhou entre nós, as pessoas começaram a perguntar: Para que veniste? Por que você veio? Por que estás aqui? Por que você está aqui? E ele, dijo, e ele disse: Eu só tenho vindo fazer a vontade do meu pai. Não me vou Eu não vou me mover do meu lugar. Se meu lugar é a cruz, não me vou mover do meu lugar. Lo que yo le estoy diciendo. O que eu estou dizendo. Es que É que apareceu um. Que é maior que todos. Que é maior que todos. Oh, déjeme ilustrar. Deixe-me ilustrar. Para que você pueda. Para que você possa compreender. Havia dois querubins. Haviam dois querubins. Que cuidavam. Que cuidavam. o acesso, a porta, a porta o caminho e, e a árvore da vida. De repente apareceu, de repente apareceu um e começou a dizer: Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Quem por mim entrar, quem entrar por mim, hallará pastos. Achará pastos. Quem por mim entrar, quem por mim entrar, entrará, entrará e será, e será, e saldrá e sairá e hallará pastos. E achará pastos. Luego dijo por acá. Logo disse por aqui. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. E luego, e logo, como um árvore, como uma árvore, colgado na cruz, preso na cruz. Eu sou o árvore da vida. Eu sou a árvore da vida. Entonces podríamos perguntar, então poderíamos perguntar: Aonde ficaram os querubins? E o Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus Cristo poderia ilustrar. Poderia ilustrar. Como se dijera. Como se dissesse. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o árvore. Eu sou a árvore. Ustedes Vocês. Já não necessitam. Já não aqui. precisam mais estar aqui. a porta. Se está, está se abrindo. El camino o caminho. Se está liberando. Se está liberando. Agora tienes Agora você tem acesso. ao vida. À árvore da vida. E a viver. E viver. Para sempre. Para sempre. os querubins tiveram que ser tirados. Tiveram que ser quitados. Você deve entender. Você deve entender. Eles guardaram, Eles guardaram sua posição. Eles não se moveram, Eles não se moveram de seu lugar. Mas quando Deus os move, não significa, sino promoção. significa eh, Significa promoção. Eu oh, espero que ah, vocês estejam entendendo. Eu espero que você esteja me entendendo. Tu não te podes mover. Você não pode se mover de onde Deus te, de onde Deus te colocou. A menos que, a menos que Deus, você ouça a voz de Deus. Que te promove. Que te promove a um seguinte nível. A um seguinte nível. A uma seguinte estação. A uma seguinte estação. A um seguinte momento. A um seguinte momento. Alguém está aprendendo. Alguém está aprendendo. Grite aleluia. Grite aleluia que Assim que foi Jesus. De maneira De maneira ilustrativa eu digo. Que, que disse aos querubins. Muchachos. Meninos. Bien hechos. Muito bem, hein? Podem regressar ao céu. Vocês podem voltar para o céu. Eh, padre Meu pai diz. Que se Que vocês voltem. Agora eu. Agora eu. Vou cuidar todas as coisas. Um Mas eu tenho um problema. Unos dias depois. Uns dias depois. Unos años depois. Uns anos depois. Ele é clavado em uma cruz. Ele é crucificado numa cruz. E ele morre. E morre. É enterrado em uma tumba. enterrado numa tumba. E ao terceiro dia. É o terceiro dia. Ele ressuscita. Ressuscita. Porque ele é o acesso. Porque ele é o acesso. E uma vez que ressuscita, e uma vez que ressuscita predica a seus, ele prega aos seus discípulos por 40 dias, por 40 dias acerca, do reino, acerca do reino, porque ele é o caminho, porque ele é o caminho. E de repente, e de repente uma, nuvem começa a levantá-lo. Começa a elevá-lo. E ele se vai. E ele se vai. E os discípulos. E os discípulos. Só para ilustrar. Só para ilustrar. Poderiam estar dizendo. Poderiam estar dizendo. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? O acesso. O acesso. O caminho. O caminho. E a árvore da, e árvore da vida. Y Jesús dice, e Jesus diz, mientras está yendo, enquanto está indo, yo les dejé, eu os deixei, apóstoles, profetas, profetas, maestros, mestres, pastores, pastores, evangelistas, evangelistas líderes, líderes, los que administran, os que administram, los que profetizan, os que, profetizam, los que hablan en lenguas, os que falam em línguas, los que sirven, os que servem, todos ellos, todos eles, são como querubins, como parados, parados, para cuidar, para cuidar, lo que agora eu les he dado, agora eu tenho dado, porque eles vão saber, porque saber administrar, as coisas que les que eles têm, pois forjados, porque eles serão forjados no meio do fogo da santidade. E eles serão reconhecer, saberão reconhecer meus próprios caminhos, o como eu faço e a razão pelo que eu faço. Vamos, grite forte. Vamos, grite forte. eu acho que estão falando de nós. El corazón de Dios. O coração de Deus. Por muitos anos. Por muitos anos. Por muito tempo. Por muito tempo. Estuvo anelando. Esteve anelando. Anelando. Que esses querubins. Que esses querubins. Se movieran de lugar. Se movessem do seu lugar. Para encontrar. Para encontrar. Um homem. Um homem. Ou uma mulher. Ou uma mulher. Brasil. No Brasil. Goiânia. Em Goiânia al que pudiera llamar, que pudesse chamar, al que pudiera escoger, que pudesse escolher e le pudiera poner en e su pudesse mano colocar na sua mão este huerto, este jardim, personas escogidas, pessoas escolhidas, árboles especiais, árvores especiais, personas escogidas, pessoas escolhidas, com propósitos, com propósitos específicos, sembrados em um lugar específico, centrados num lugar específico. Grítelo forte. Grite forte. Estão falando de nós. Estão falando de nós. Mas esta vez, não vamos nos mover do nosso lugar. Esta vez, esta vez eu vou permanecer e vou cuidar, e vou, cuidar, e vou formar, uma, vou atmosfera, formar uma atmosfera e vou, e vou reconhecer como Deus, me como Deus tem feito. Esta vez, esta vez você, eu posso dizer, você pode dizer aos querubins: Bye bye, bye bye, arrivederci, arrivederci asayonara, asayonara, goodbye, goodbye, adiós, adiós. Podem regressar, podem regressar, pode voltar ao céu. Esta vez, esta vez, tem Goiânia, gente em Goiânia que tem um coração, que tem um coração, um coração de fidelidade. Um coração de fidelidade lealdade. Um coração de lealdade. Coração de lealdade. Um coração que sabe guardar, que sabe guardar as, instruções. as instruções. Um coração, um coração que sabe reconhecer, que sabe reconhecer aquilo que Deus aquilo ama, que Deus ama vai cuidar, e vai cuidar. E vai cuidar. E vai cuidar. E vai cuidar. E vai cuidar. Com toda a santidade. Com toda a santidade que requer a posição. Que requer a posição. Dígalo forte, Diga forte. Obrigado, Deus. Estás falando de mim. Você está falando de mim. o filho chegou aos céus. Foi exaltado, foi exaltado a um lugar, a um lugar que é mais alto que, que é maior que todos. E se lhe foi dado um nome, foi dado um nome que é sobre todo que é sobre todo nome, para que nesse nome, para que nesse nome toda rodilha se todo dobre, joelho se dobre e toda língua, e toda confesse. língua confesse. E chegou e se sentou, e chegou, se sentou junto ao seu pai. E, seu pai, e seu pai disse: E agora que você vai fazer? Você fez muito bem. Ele disse: Pai, você pode enviar teu espírito. Por que queres? Porque você quer que eu envie meu, que eu envie espírito? meu espírito? Porque agora, Porque agora eles são guardiões das coisas que mais, coisas que mais amamos, amamos eu. eu e você. Quero que, que eles tenham mente. minha mente. Quero que, que eles tenham coração. meu coração. Quero que eles, Quero eles viver possam viver como eu, como eu vivi. Eu quero que eles, quero que eles possam ter tudo o que me disse tudo que o Senhor me deu. Eu quero que eles, quero que eles possam fazer tudo o que eu pude fazer. Que eu pude fazer. Porque, eles são, porque eles são os que cuidam, os que cuidam o acesso, o acesso, o que entra en la o ciudad, que entra na cidade, e lo que sale que de la sai ciudad, da cidade está regulado estão regulando por los que aman a Dios, os que amam a Deus, cheios do Espírito, Santo, Espírito Santo, que vivem em santidade, que que sabem guardar, que guardar o que Deus les ha dado. que Deus tem dado. Oro ao cielo. Eu oro aos céus que en los próximos años que nos próximos anos la iglesia a igreja brasileira pueda jugar um papel relevante possa ter um papel relevante a nível global em nível global como me gostaria como eu gostaria que um querubim que um querubim saíra de Brasil saísse do Brasil pergunte a que está lá. Pergunte quem está ao seu lado. Te escorreria Deus. Te escorreria Deus. Deus te escolheria Deus a ti. Deus te escolheria você. Entre todos. Entre todos. Há muito mais que platicar. Tem muito mais do que falar. Mas esse é o tempo. E eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Está bem? Você está bem? Não se quede calado. Não fique calado. Cuide a atmosfera. Cuide a atmosfera. Adore a Deus. Adore a Deus. Cuide o clima. Cuide o clima. Que produz algo. Que produz algo. Pode você estar de pé. Você pode colocar-se de pé. Por muitos anos. Por muito tempo. O coração de Deus. Por muitos anos o coração de Deus. Nos anelou. Nos anelou Mire-me com, com atenção. Me, me olhe para mim com atenção. São os últimos segundos. São os últimos segundos. Por muitos anos. Por muitos anos. Quando mirou a los querubins. Quando olhou os querubins. Em seu coração. No seu coração. Pensando, como me hubiera gustado. Como eu gostaria. Que fossem eles. Que fossem eles. Como eu me hubiera gostado. Como eu gostaria. Que fossem os homens. Que fossem os homens. Ele nos anelava. Ele nos anelava. Anelava. Anelava. Anelar. Anelar. Sim, sim, me compreende. Sim, você me compreende? Não, não, você não me compreende. Não, você não me compreende. Eu se lo explico. Eu explico. A palavra anelar. A palavra anelar significa significa sem aliento, sem aliento. fôlego. An elo. Nelo. An sem elo. Elo respiração. Respiração. O aliento. O, ale, o fôlego. Quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem. Deus soprou. Deus soprou aliento. Seu fôlego. o homem saiu, se separou de Deus. E ele disse: Onde está o meu fôlego, o meu anelo? Eu vou anelar ele. Todo o tempo. Até que, possa voltar a ter o homem que eu formei, com meu fôlego. usted. Não sei você, Pero yo mas eu estoy cansado estou cansado de que los de que os anjos hagan nuestro trabajo. façam nosso trabalho. Quero ter uma família pueda poner su onde Deus possa colocar sua presença. Porque mis hijos Que meus filhos e minha pessoa têm integridade delante de diante de Deus. De De uma sola só peça. Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Levante sus manos. Levante suas mãos aos céus. Padre, en el nombre de Pai, em nome de Jesus. Gracias por escolher. Obrigado por nos escolher. Gracias por darnos este llamado. Obrigado por nos dar a tua palavra. Gracias por darnos Obrigado todo lo que tú querías. Tudo que o Senhor queria. Que nosotros tuviéramos. Que nós tivéssemos. Te agradecemos. Nós te agradecemos. Vamos adore, adore Vamos adore, um adore, adore por um momento. Sem canção. Sem canção. Solo sua voz. Só sua voz. Solo adore. Só adore. Solo adore. Só adore. Solo adore. Só adore. Solo adore. Só adore. Solo adore. Só adore. Solo adore. Só adore. Solo adore. Somente adore. Solo adore. Somente adore. Solo adore. Solo adore. Somente adore. Solo adore. Só adore. Solo adore. Somente adore. Solo adore. Somente adore. Solo adore. Somente adore. Solo adore. Somente adore. Se alguém vas escolher. Se alguém você vai escolher. Escolhe-me a mim. Escolha a mim. Se alguém vas a chamar. Se alguém vai ser chamado. Chama-me a mim. Chama-me a mim. Se alguém vas usar. Se alguém vai ser, ser usado. Usa-me a mim. Usa-me a mim. Se alguém vas escolher. Se alguém vai escolher. Se alguém vas a chamar. Se alguém você vai chamar. Se alguém vas usar. Se alguém você vai usar. Quero que me use, Eu quero que me use a mim.